No digas nada hoy. No hace falta decir palabras esta noche. Quédate justo ahí. Es tan perfecto este momento. Estás aquí. Hoy que estás tan cerca y tu mirada en mí Yo sé que la vida te puso aquí Para mí Oh. Cierra tus ojos así. Es suficiente, no me digas lo que sientes. Sentir tu cuerpo. ya tus manos, han notado Hoy que estás tan cerca y tu mirada en mí. Yo sé que la vida te puso aquí. Para mí, este mundo a ti te hizo. apartar de ti. Oh, ¿qué será de mí sin ti? Oh, oh sin ti.